wacaanoo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenna xogta dahsoon waana koob iyo tobankii juulaay laba kun iyo labaiyo labaatan barnaamijkeenna qodobada aynu ku soo qaadanayna waxaa ka mid ah jamhuuriyadda yukrein oo diyaarinaysa ciidan tiradiisu gaadhaysa hal milyan oo askari maxayse ugu tala gashay ciidamada ruushka oo ka hadlay dilka askar reer yukreina oo goobta dagaalka iyo putin oo saxeexay go-aan lagu dardargelinayo bixinta dhalashada ruushka ee la siinayo dadweynaha reer yukrayn maxayse tallaabada ku caddeeyeen dadka la socda isbedelada gobolkaas ku soo dhowaada barnaamijka isniintii maanta madaxweynaha ruushka faladimir putin ayaa soo saaray wareegto lagu dardargelinayo bixinta dhalashada ruushka taasoo la siinayo dhammaan dadka yukrain wakaaladda wararka ee taas ee dalka ruushka waxay sheegtay in wareegtada lagu daabacay bogga rasmiga ah ee xogta sharciga ee dowladda lagu daabaco go-aankan ayaa soo baxay kadib markii hawshaa dib u eegis lagu sameeyey waxna laga beddelay qaybaha dadweyne ee codsan kara dhalashada dalka ruushka kuwaasoo hadda laga dhigay dadka deggan gobollada logansi iyo doniski ee bariga yukrein iyo dadka kale ee degan ukrain inteeda kale oo dhan waxaa kaloo dib u soo dalban kara baa layidhi dhalashada ruushka dadkii hore u haystay ee iyagu iskood uga tanaasulay go-aankii kan ka horreeyey ee ruushka waxa uu codsiyada dhalashada ruushka u ogolaa dadka degan gobollada doniska iyo lohansk oo keliya waana go-aanka madaxweynaha ruushka ee kusoo beegmay maalmo kadib markii gobolka dooniiska ee gooni ugosaska ah ee taageersan moscow ay ku dhawaaqeen inay gobolkooda ka bilaabeen bixinta baasaboorka ruushka dadka la socda xaaladda dalka yukrain ayaa aaminsan in ku dhawaaqistani calaamad u tahay in la go-aamiyey marxaladda rasmiga ah ee ay ruushka ku wada qabsanayaan waddanka yukrain oo dhan xilli ciidamada ruushka iyo xulafadiisu ay maamulaan gobollada bari hubanada dhanka socdaaladuna waxay qaarkood mid aan haatan ku ekayn gobolka doonbaas oo keliya maadaama ay ku fiday gobollada kale ee yukrain ee ruushku qabsadeen sida kherson oo kale halkaasoo dadka degan la siiyey qaybtii ugu horreysay ee baasaboorka ruushka yukrain ayaa isniintii ku dhawaaqday inay abaabulayso hal milyan oo qof oo ku qalabaysan hubka reer galbeedku siiyeen si ay dib ugu qabsadaan gobollada koonfureed ee uu ruushku hore u qabsaday wasiirka difaaca ee ukraine alex richkrof ayaa waxa uu u sheegay wargeyska the times ee ka soo baxa dalka ingiriiska in arrintani ay ka timi halka ugu sarraysa ee siyaasadda ukraine halkaasoo madaxweyne faladimir sereneski uu muujiyey xamaasadda weyn ee uu ku doonayo inuu dib ugu soo celiyo dhulkii la qabsaday ee ku tiirsan badda madow maadaama ay muhiim u yihiin dalkaa marka laga eego dhinaca dhaqaalaha wasiirku waxa uu sharaxay in sereneski uu siiyey khadka cagaaran taliska sare ee milatarigiisa si ay u dejiyaan qorshooyinka arrintan la xidhiidha ka hor inta aan la go'aamin waxaa loo baahan yahay iyo fulintiisa arrimahani waxay ku soo beegmayaan xilli iska horimaado adag ay ka socdaan koonfurta yukrein halkaasoo ay iskaga soo horjeedaan ciidamada yukrein iyo kuwa ruushka iyagoo milatariga yukrainna ay ku dhawaaqeen inay dib u qabsadeen magaalada ivanavika taasoo qayb ka ah bay yidhaahdeen weerarka ka dhankaa gobolka kheerso tallaabada ay ukrein ku muujinayso inay doonayso inay dib u soo weerarto gobolladii laga qabsaday ayaa kiyef waxay ku baaqday oo ugu baaqday dadka deggan kheersoon inay ka baxa taasoo ka dhigan bay yidhaahdeen inay soo fool leeyihiin dagaalla culus dhinaca kalena wasiirka difaaca yukrain waxa uu sheegay in shaqadiisu ay tahay ah ugu sharaxayaan sababta ay ugu baahan yihiin hubka noocan ee casriga waxaase uu wasiirku dhaleeceeyey waxauu ku sheegay gaabiska ku jira in hub loo soo diro dalkiisa waana xilli milatariga ruushka laftoodu sheegeen inay duqeeyeen fadhiisimo ciidamada yukrain isku uruursanayeen fadhiisimadaa oo ka kala tirsan gobollada kherson iyo dombas waana arrimaha inoo caddaynaya inay ukrein waddo ololo milatari oo uu ka mid yahay weerar rogaal celisa awooddu meel ay dhigtaba